သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်9ရက်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ကမာယုမြို့နယ်မိခင်ကြီးဒေါ်လခင်80နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာတိဒုက္ကရာနိ အံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြစ်တော်လဲ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 မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း6 မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရာဇဂိုမြို့မကရဒေသမှာရှိတဲ့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်ဖို့ဆိုပြီးပြာသူလက်ခုံလောက်ကနေပြီးရာဇဂိုမြို့ရောက်လာတဘူရဲလာပြီနေ့မှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောကလံအမှုရှိတဲ့တန်ခပရိသတ်1250ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလံကိုထိတ်တန်းတပြည့်အကတာဝကယာတုဖြင့်ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ချင်းမြင့်ပြီးရာဇဂုံမြို့မှာပဲတလားတိတိဆက်လက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတာ ဒါစတူမြို့ရောက်တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာပဲကပိလဝမြို့တော်ကခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကသားတော်သိဒ္ဓထမင်းသားဟာ6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေကျင့်လို့နောက်ဆုံးပန်ကနဲ့အကျင့်ဖြင့်ဖျားဖြစ်သို့ရောက်ဗာရဏသီဣတိပတနာမိဂရာုံတော်မှာတပည့်စကြာတရားဟောပြီး ထိုမှတပံဥရဝေလတောရာဇဂိုမင်္ဂလာတိုင်းမှာ တရားဓမ္မလှိလိဟောပြီးရာဇဂိုမြို့မှာသတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရလို့ယူဇနာ60ယူဇနာ60လို့ဆိုတော့တေယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နှုံးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့နည်းရ တွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း240ခံกว่าတယ်ပေါ့ခဏမြေပုံမှာဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကီလိုမီတာနဲ့သုံးတယ်အဖြောင်တိုင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ရှေးတုန်းကအဆိုကတော့ယူဇနာ60ကပိလိုမျိုးနဲ့ရာဇဂျိုမျိုးဟာယူဇနာ60กว่าလန်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ် ဒီဥစနာကိုရှစ်မိုင်နှုံးနဲ့တွဲကြည့်တဲ့အခါမိုင်ပေါင်း240လောက်กว่าလမ်းနဲ့ရာဇကြုံမြို့စီတို့သုတ္တရဏမင်းကြီးကဖျားပင်ဖို့မင်းတမန်တွေကိုဆစ်လွတ်လိုက်တာ9ယောက်ရှိသွားပြီထို9ယောက်ကဘာတရင်မှပြန်လဲပြောကြားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တရင်ပြန်ပြီးတော့ ဖျားပင့်ဖို့ဖျားကြွဖို့အပင့်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်ရွက်မပေးကြသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတိရဒမင်းသားဘွားကဖွားဘက်တော်ဖြစ်ပြီးအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ကာလုရာယီဆိုတဲ့အမတ်ကိုလူတထောင်ကိုခေါင်းဆောင်စေပြီးဖျားပင့်မှုထပ်မံပြီးနောက်ဆုံးပိတ်ဆေလွတ်လိုက်တယ်ကာလုရာယီ အမတ်ဟာရာဇကြုံမြို့ကိုတပေါင်းလာဆန်းလောက်မှရောက်လာရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မဟောနေတဲ့ရာဇကြုံမြို့ရှိ တရားအောင်နာရင်ကနေပြီးတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားတယ်သူနဲ့သူပါလာတဲ့နောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံ ယဟန်အဖြစ်ခံယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာရဏမင်းကြီးရဲ့အမှားစကားကိုဘာမှမလျှောက်ကြားသေးပဲနဲ့တပတ်ကျော်ကျော်နှစ်ပတ်နီးပါးကရာဇကြိုမြို့မှာနေရင်ကနေပြီးတပေါင်းလာပြီကျော်တရက်နေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှကာလုဒ္ဒရာကြီးအမတ် ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နဲ့နဲ့ရာသီဥတုကိုချီးမွမ်းကန်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပိလဝတ်မြို့တော်သို့ခမည်းတော်မေတော်တို့ကိုတွေ့ဆုံရန်ကြွဖို့စတင်ပြီးတော့ပြင်တာပါဠိကာထာပေါင်း60သို့တော်တကယ်ရှိတာ60နဲ့၄ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂါထာ60ပြုတ်ဆိုတာ မြန်မာစာပေမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကာထာ60ကိုမြန်မာစာနဲ့ပြုတ်ကြပြအဖြစ်ရေးထားတာရှင်းတော့ကမြန်မာစာလေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာအဲ့ဒီကာထာ60ကိုအ내ဒိဗေဘာသာပြန်ပြီးတော့တိပိဋကတရာဆရာတော်ကြီးရေးသားထားတာရှိတယ်ပေါ့ တပေါင်းလဆိုတာယာတိဥဒုကအမတန်ကောင်းတပေါင်းလပြည့်ရောက်တာနဲ့ဆောင်းရာသီကုံဆုံးသွားပြီယာတိဥဒုတွေအေးသွားပြီဆောင်းကုံဆုံးတဲ့အချိန်မှာ ဆောင်းသီးနှံတွေလဲစတင်ရိတ်သိမ်းပြီးတော့နေကြလို့လမ်းပန်းခရီးလဲအမတန်မှတာလာတပေါင်းလဆိုတဲ့ယာတိဥဒုဟာ spring ဆိုတဲ့ယာတိဘက်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်လို့ မပူမအေးဆောင်းရသည်လို့လည်းမပေးမအေးဘူးနှွေရသည်လို့လည်းတိတ်မပူလွန်သေးဘူးသို့တော်တပေါင်းလာမှာတစ်ပင်တွေကဖူးကြပွင့်ကြအညွန့်ထွက်ကြရဟောင်းတွေခြွေကြဆိုတဲ့ရာသီမျိုးဖြစ်လို့ spring ရာသီလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ spring ဆိုတာလွယ်ပင်လေးတွေက ခွေပြီးတော့အပေါ်အညွန့်လေးတွေတက်လာတာ spring လို့ဗမာတွေကတော့ spring လို့ခေါ်ကြတာအဲ့ဒီ spring ရာသီပေါ့ spring ရာသီမှာဖူးညွန့်နေခက်ရက်တွေဝေစာပြီးတော့တောတွေတောင်တွေမှာလှလှပပအမတန်မှရှိတယ်လို့ဇာရေးဆရာတွေဖွဲ့နှဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ ကာလုတ္တရီကလည်းလူဘဝကကြပြားတွေဘာတွေဖွဲ့ရဲနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အားလေဟောဆိုရသော်ဘုရားကပိလဝတ်ဖို့ကြွဖို့ရာအတွက်ရာတိဥရုရဲ့ตาရလှပပုံလန်ခီးရဲ့ตาရလှပပုံမိုးရီလေတွေမတိုက်တော့လို့ငြိမ်သက်ပြီးတော့လန်ခီးမှာဘွက်တွေ ရွှွန့်နေမရှိတော့ဘဲနဲ့၆၆သွေးသွေးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါတွေအလုံးပါဝင်အောင်ဖွဲ့နှဲ့ပြီးတော့ဂါထာပေါင်း60နဲ့၄ဂါထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကပိလိဝုကိုကြွဖို့အချိန်တန်တဲ့အကြောင်းစတင်လျှောက်ကြားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါတပေါင်းလာပြီနေ့မှာကာလုဒ္ဒယီရှင်ကာလုဒ္ဒယီကအရင်ကတော့ကာလုဒ္ဒယီအမတ်ကြီးပေါ့ ကာလုဒ္ဒယမကြီးကကာထာပေါင်း64ခုဖြင့်ကပိလဝုတ်ကိုကြွဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီသူလျှောက်ထားတဲ့ထဲမှာ60နဲ့လေးဂါထာမြောက်ဂါထာလေးဂါထာတို့ကြပြာတို့ဆိုတာလုံးရည်နဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုရတာ စိကံနဲ့ဖွဲ့ဆိုရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တက္ကထာတက္ကထာမှာအက္ခရာလုံးကြီး32လေးပဒရှိတဲ့ခါတာပမာလို့ဆိုရင်တော့လေးချိုးလို့ဘာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လေးပဒရှိတဲ့ခါတာမှာတက္ကထာမှာရှစ်လုံးရှစ်လုံးနဲ့အညီဖွဲ့ဆိုထားတယ်ရွတ်လို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ခဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံကကလားတွေသချင်းလောက်ဆိုနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ ဟလားသချင်းကြားဦးကြလဲအဲ့ဒီမှာရှင်ကာလုဒ္ဒာကြီး64ဂါထာမြောက်ဖွဲ့နှဲ့ထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကတော့နာတိတိတံနာတိအုံနံနာတိဒုဗ္ဗိခသာတကံတတ္တလာဟရိတာဘူမိဧတကာလောမဟာမုနိရွတ်လို့ဆိုလို့လဲအလွန်ကောင်းတယ်နော်စကလုံးလေးတွေလည်း repetition လေးတွေနဲ့ပုဋ္ဌကလေးတွေသုံးသွားတာကြာတနနာဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ပါဠိဂါထာလေးတွေပေါ့နော်နာတိတိတံနာတိဩနံနာတိဒုဝိခသာတကံတတ္တလာဟရိတာဘူမိဧသကာလောမဟာမုနိထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာအခုအခါမှာယာတိဥဒုဟာ အေးလည်းမအေးလွန်ဘူးပူလည်းမပူလွန်ဘူးကိုင်းသီးနှံတွေတိမ့်ထားလို့အစာရေစာလည်းမရှာဘူးလူတွေကလည်းပဲအစာရေစာပေါများလို့ဆာလောင်မွတ်သိခြင်းလည်းမရှိကြဘူးမြေလွှာမှာလည်းပဲနေစာမြက်တွေပေါက်နေသည့်အတွက်ကြောင့် မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိမ့်နဲ့မြကပလာကြီးတစ်ခု ခင်းထားသလိုအင်တမလှပနေတယ်မြေပြင်ကလည်းလှပနေတယ်ဒီအချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပိလဝနေပြည်တော်သို့ကြွဖို့ချိန်တန်ပါပြီလို့ဒီလိုလျှောက်တဲ့အထိပ်ပဲပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ရာသီဥရုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကာလုဒ္ဒရာကြီးက လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူပါရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတွေပြောနေတာတော့လို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့ဩခမည်းတော်မင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒသူ့ကိုအပင့်လွှတ်လိုက်တာလို့ဆိုတာသိတော့အဲ့တော့ခရီးသွားဖို့ဆိုတာအကြီးကျယ်ပြင်ဆင်နေရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယန္တာငါတွေမှာအပူပစ္စည်းဆိုတာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးဒါပဲရှိတာပဲ လာပြီနေ့မှာလျှောက်လာပြီကျော်တရနေ့မှာသင်္ကန်းလေးကိုတတ်တတ်ရရဝိုးလို့နထသင်္ကန်းကြီးကိုပခုံးပေါ်တင်တပိတ်ကလေးလွယ်ပြီးတော့မကရတိုင်းကရသော်ဘုရားထံယဟန်ဝေးကြတဲ့ယဟန်ပေါင်း1000နဲ့ကပိလူကလာတဲ့ကပိလူမျိုးသားယဟန်တွေက1000အလုံး ယဟန်နှစ်တောင်လိုက်ပါလျက်ကပိလဝခရီးကိုစတင်ကြွချိခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့မိုင်ပေါင်း480တနေ့တနေ့16မိုင်လောက်ကုန်းကြောင်းလျှောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းတပေါင်းလာပြီးကြော်တဲကနေစတင်ပြီးတော့ခရီးထွက်လိုက်တာကဆုံလာပြီးနေကြတော့ ကပိလောက်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ခရီးထွက်တဲ့ຢာတိကတပေါင်းတကူကစောဒီနှစ်လနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတခုမှတ်သားဖို့ရကတော့လဗ္ဗိဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗမာတွေရဲ့လဗ္ဗိဆိုတာကောင်းရင်ကလာတော့ပြည့်တယ် သို့တော့ရက်30မပြည့်သေးဘူး15ရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလာပြည့်ဆိုဒီမှာကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ရက်30လည်းပြည့်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့တော့ခုခေတ်လာစား15ရက်တိလာခွဲသူတို့အနေနဲ့ရက်30ကွယ်တာကိုပြောတာနော်ကောင်းကင်ကလာကွယ်တာက15ရက်ကြာမှကွယ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်လာပြည့်လာပြည့်ဆိုရင်လာတကူကကုံသွားတယ်အခုဗမာပြက်ကလေးရလာပြည့်ကျော်တရက်ကနေဆဆတွေ့ရတယ်နှစ်လပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ခေါ်နေတာနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်ကနေစပြီးတော့တဆောင်မုံလာပြည့်အထိ၄လဟာဒါမိုးရသည်၄လလို့ဒီလိုခေါ်တယ် တစောင်းမုံလာပြီကျော်တရက်ကနေပြီးတပေါင်းလာပြီအထိ၄လကြတော့ဆောင်းရာသီ၄လလို့ခေါ်တယ်တပေါင်းလာပြီကျော်တရက်ကနေပြီးတော့ဝါဆိုလာပြီနေ့အထိကြတော့ຫນွေရာသီຫນွေဥရာသီ၄လလို့ဆောင်းတွေမိုးဒီလိုခေါ်တာ哦အဲ့တော့လာပြီကျော်တရက်ကကြီးပဲစရတာအခုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့လာ ကောင်းကင်ကလာလဲပြည့်တယ်ဒီအရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့ရက်30လဲပြည့်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကောင်းပြီတပေါင်းလာပြီကျတရက်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလမ်းမှာနားလိုက်ဆုံးခါချိန်ကြရင်ဆုံးခါတက်တော်တွေထဲမှာနားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းမြတ်စွာဘုရားဟာလမ်းပန်းမှာရှိကြတဲ့တရားတွေရဲ့အကျိုး တည်ကိုရင်ဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့အနည်းဆုံးလက်ဥကလေးခြိလိုက်မယ်ရှစ်လေးခိုးလိုက်မယ်ဆွန်းလေးတစွန်းလောင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့တရားပတနာကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာအလုံးနတ်ပြည်ကိုရောက်ကုန်ကြတယ်လက်ဥလေးတစ်ချိန်ခြိလိုက်တာနဲ့ပဲဒီကုသိုလ်လေးရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ အလုံးလောကသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လျရလို့ကြီးညိုစိတ်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်လေ။ကုံကြောင်ခီကြွတော်မူခြင်းဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုပဲပေါ့။တကယ်တော့တတ်တာအောင်ကောင်းကင်ခီကြီးကလည်းကြွလို့ရတယ်။ စိတ်တကမဏလို့ခေါ်တဲ့လျင်မြန်တဲ့စိတ်ရဲ့သွားနိကာနဲ့သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့သွားနိကာဆိုတာဒီနေရာမှာဟောခနဲ့ပြောက်ပြီးတော့ဟိုနေရာမှာဘွားခနဲ့ပေါ်တဲ့သွားနိကာကိုပြောတာစိတ်သွားသလိုလျင်မြန်တဲ့အနေထားအဲ့ဒါလို့သွားလို့ရှိရင်အချိန်မကုန်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းရောက်တယ်သို့တော့လမ်းခရီးမှာဘယ်သူနဲ့မှဆုံမှာမဟုတ်ဘူးမဆုံလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးခွင့်မရကြဘူးဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးအ ਨੇ ဆုံးလက်ဥချီမိုးရှိခိုးခြင်းဆိုတာတွေမလုပ်နိုင်ကြဘူးဆုံးမဩဝါဒတွေကြားနာခွင့်မရကြဘူးဆိုတော့လောကသားတွေဟာဖះကို မဖူးရလို့တရားကို မနာရလို့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်ရလို့ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာမှုဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါလို့ဆုံးရှုံးနေနာမှုမဖြစ်စေရန်မြတ်စွာဘုရားဖြည်းဖြည်းသက်သာရဟန္တာငါတွေနောက်ပါလေတနေ့တနေ့မှာ16ပိုင်ခန့်လောက်ကုံကြောင်ခင်းကြီးကနေပြီးတော့ကြွသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကုံကြောင်ကြွသွားလို့သုံလာပြည့်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဇာတိထေတဇာတိဘူမိလို့ခေါ်တဲ့တက္ကတိုင်း ကပိလဝတ်မြို့တော်သို့ဆက်ရောက်တော်မူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလမ်းခရီးကြွသွားတဲ့အချိန်မှာကာလုရာယီမထေရနေစဉ်နဲ့အမြတ်ခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးစီတရင်ပို့တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းတကိုးနဲ့ခမည်းတော်နန်းတော်ကိုနေစဉ်ကြွသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားခရီးထွက်လာပြီနောက်ကတန်ဃာတွေဘလောက်ပါတယ် ခုကနေ့ညဘယ်မှာစခန်းချတယ်အဲ့ဓာတွေကစအသေးစိတ်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးထံသတင်းပို့ယုံနေမကဘူးနန္ဒပိုင်းကြွသွားတဲ့အချိန်မှာတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကကာလုဒာယီရှင်ကာလုဒာယီကိုစွမ်းကွမ်းဆက်ကပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအတွက်တသပိတ်တသပိတ်အမြဲတမ်းဆွန့်ချက်ထားပြီးတော့ဘုရားကိုလှူတာလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးဟာ ခမည်းတော်မင်းကြီးကချက်လူတဲ့စွမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးသွားတယ်လို့သူပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တည်င်းကိုနေ့စဉ်တည်င်းပို့အဲ့တော့ခုခေတ်မှာပြန်ကြားရေးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တုန်းကလည်းပြန်ကြားရေးကနေ့စဉ်တည်င်းထုတ်ပြန်နေတာနော်ဘယ်နေရာရောက်ပြီဘယ်နေရာရောက်ပြီဘယ်မှာစခန်းချတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ကာလူတ္တရီအရှင်မြတ်က တုံတရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုနေ့စဉ်သွားရောက်ပြီးတော့သတင်းပို့နေတာအေးအဲ့လိုနဲ့နှစ်လပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားဟာကပိလိုမြို့ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်တော့အစနစ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျိုးဆိုမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသတင်းသုံးဖို့စောစောတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ထားတာ ဒီချောရဆိုတဲ့တာကဝေမင်းပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုအစာဦးတွေဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်။နိကျောရတာကဝေမင်းပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်မို့နိကျောရယုံလို့ခေါ်တယ်။နိကျောရအာရမအာရမဆိုတာဥယျာဉ်ကိုပြောတာပဲ။နိကျောရတာကဝေမင်းပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေကြီးထဲမှာ ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တဲခုဖို့ဆိုတာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ထားကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေအဲ့ဒီရောက်တော့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးဥဆောင်ပြီးတော့အလုံးတာကွေမင်းကြီးကြိုကြဆိုကြတယ်တာကွေမင်းကြီးဆိုတာပင်ကိုယ်ကလည်းအလွန်မာနကြီးတယ် proud ဖြစ်တယ်ပေါ့ မျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းမမနာကြီးတဲ့မမနာကြီးတော့ဘသူကမှဥမညွတ်ချင်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာတရင်ကြားတယ်ရကတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားတော်တိဋ္ဌထ တော်ထဲမှာတရားကျင့်ပြီး ခုထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေသိလို့လောကအလယ်မှာအင်တန်ထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတရားဓမ္မဟောပြောနေတဲ့ထူးခြားတဲ့သူတော်စင် သူတော်မြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့လည်းသတင်းကြားတာပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာငကိုယ်တော်ကနတ်တော်မှာနေသွားတဲ့တိဋ္ဌထမင်းသားအနေနဲ့ပဲသူတို့မြင်ကြတယ် မြင်ပြီးတော့သိဒ္ဓထမင်းသားဟာတို့တဲ့အသက်ငယ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းထုံးစံကအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေစာမှုကိုခံရပြီးအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူသိပေးရတာဟောဒါထုံးစံဖြစ်အသက်အရွယ်လိုက်ယူသိလေစာမှုပြုကြအဲ့တော့သိဒ္ဓထမင်းသားကဒို့တူတို့ညီတို့မြီးဆိုပြီးတော့တိုက်ကွေမင်းနေဟာ တဲ့ရကြီးတဲ့တာကွေမင်းတွေကလေးစားသမှုမပြုဘူးသို့တော့အဝေးကပြန်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အနေနဲ့တော့ကြိုဆိုတဲ့ပွဲမှာလိုက်လာကြတယ်မင်းသားငယ်တွေမင်းသမီးငယ်တွေကို ရှေ့ရထားပြီးတော့သူကတော့နောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်ဖះနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဘောင်းတောင်းလုပ်ပြီးရှ िख ိုးဥချခြင်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ နောက်ကနေထိုင်နေကြတယ်ပေါ့မင်းသားငယ်တွေကသာဖះကိုရှိခိုးဥချကြရတယ်တေရထမင်းသားဖះတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာရှိခိုးဥချပြီကြံတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူမှရှိမခိုးအဲ့လိုရှိမခိုးပေမဲ့လာရောက်ကြိုးဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာကဝင်မင်းနေရဲ့မမနာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်သိတာကြောင့်မို့လို့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ အစွမ်းတကူကို ပြမှတိုင်ွေမင်းလေးရဲ့မာမနာကိုဆိုတာကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားဟာတာကွေမင်းနေနဲ့ပထမဆုံးဆုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာတာကွေနေကိုအစွမ်းတတ္တိပြတဲ့အနေနဲ့သူရထားတဲ့တရားထုတရားမြတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့ရေမီအစုံလို့ခေါ်တဲ့ယမကဗျာဒိဟာယမကဆိုတာအစုံလို့ပြောတာ ဘာစုံလဲလို့ဆိုတော့ရေရောမီးရောနှစ်ခုစလုံးဆန့်ကျင်ပဲရေနဲ့မီးဆိုတာဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ပဲနှစ်ခုတပြိုင်နက်လှုပ်ပြတာအစုံလိုက်လှုပ်ပြတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလက်ရမျက်လုံးတော်ကမီးလျံနေထွက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ဟာရေလျံနေထွက်တယ်တဲ့ လက်ရနားတော်ကမီးလျံထွက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ဝဲနားပေါက်ကရေလျံနေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရေစုံမီးစုံကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရောင်ကြီးတော်ချားကနေပြီးတော့ရေမီးတွေအစုံဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုပြသတာကိုယမိုက်ပြာတိဟာယမကရေမီးအစုံတကိုးပြာကြီးကပြတယ်လို့သူပြောတာ ရေဖြစ်ဖို့ရအတွက်အာဘောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့မှရေကိုအရင်ပတ်ထုတ်မီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်တေဇောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့မှမီးအလျံတွေကိုလွှတ်ရအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာခြားနာမှုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခြားနာမှုရှိပြီမယ်လို့ကြည့်တဲ့ပုံကိုကြတော့တပြိုင်နက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့တပြိုင်နက်လို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အလွန်မြန်လွန်အကြည့်လို့ဖြစ်တာ မာပြည်ကလူတွေခဏခဏဘာသာရေးခန္ဓာတွေမှာကြားကြတယ်မဟုတ်လားဆိုကြတယ်လေထူမခြားနာဆိုတာအဲ့ဒီထူမခြားနာဆိုတာကြီးကိုလူတွေကထူမခြားနာဆိုတာကြီးကမထူပါဘူးကွာလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးယူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြင်းဆိုတာဒီတစ်ခါသေချာနာတော့ကြည့်ထူဆိုတာလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဆိုတယ် ပြီးတော့မှမချာနာအရာထဲမှာပြောရင်တော့ထူးမချာနာထူးမချာနာဆိုတာမထူးပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးထူးဆိုတာအမတန်မှထူးဆန်းတယ်မချာနာဆိုတာရေဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ရေလျံနေပန်းထွက်ရေတွေပန်းထွက်နေတဲ့ရေရင်တွေပန်းထွက်နေတဲ့အချိန်နဲ့မိလျံနေပန်းထွက်နေတဲ့ဒီအချိန်နှစ်ခုဟာ ကွဲပြားခြားနားမှုမထင်ဘူးတပြိုင်နက်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ထူးတယ်သို့တော့မခြားနာဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะထူးတယ်မခြားနာဘူးလို့တခြားအဓိပ္ပာယ်လည်းပြောရင်ပြောကြမှာပေါ့သဘာဝကဒါကိုဆွလို့တာเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ခါသချင်းဆိုတန်ကြရင်တခြားနားထောင်ကြည့်ပေါ့ထူးဆိုတာလေးကိုဆွဲပြီးတော့မှ မချာနာမိရေစုံသားတယ်လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကိုးပြာတွေဟာကိုပြတာအဲ့ဒီလိုတကိုးပြာတွေဟာ ပြပြီးတော့အစမ်းတတိတွေပြလိုက်တဲ့အခါကျမှဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟာမျက်လုံးကြီးတွေပြူးလာပြီးတန်တော်နဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှရှ िख ိုးကြတာတဲ့တောတော်ရဏမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်ပြီး ရှ िख ိုးဥတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမနေနိုင်တော့အလုံးရှ िख ိုးပြီးတာကဝေမင်းတွေဟာမမနာကြသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတခါတလေကျတော့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာမပြရင်မသိဘူးတဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုပြရတဲ့အခါမှာပြရတယ်ပြတဲ့တဲ့အခါမှာပြမပြလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက အစွမ်းတတ္တိတွေကိုထုတ်ပြီးတော့တကောပြတွေဟာပြတယ်လို့ဆိုတာတာဝတိမြို့မှာဒီရင်မင်းဆောင်တကောပြတွေဟာခဏဝါမြောက်မှာတာဝတိမြို့မှာပြတယ်ဘယ်နှခါပြတုံးလို့ဆိုတော့ဖျားဖြစ်ပြီးခါစားတုံးကတတ္တဌာနစမ်းနေစဉ်လူသားတွေမရှိဘူးနတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုကင်းစေဖို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားဟာအစွမ်းတကူတစ်ခုတစ်ခါပြခဲ့ဘူးတဲ့ရင်ပြီးအစုံမဟာဗောဓိပင်နာမှာတစ်ခါပြခဲ့တယ်အခုဒုတိယအချိန်ကဆုံလမ်းပြီကပိလဝမြို့ရောက်တဲ့အခါဆွေတော်မျိုးတော်တို့အလယ်မှာတစ်ခါပြနေရောက်နောက်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ခொနဝါမြောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထိမြို့ကန္တမီတဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်မှုစိုက်ပျိုးထားတဲ့တည့်ရဲ့ပင်ကြီးနာမှာ အယူအရလွယ်မှားနေကြတဲ့ရှင်ပြိုင်လိုကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့တခါပြတယ်အဲ့ဒီလိုရေမီးအစုံတကောပြရီဟာသုံးခါတိတိပြခဲ့ပုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဆွေတော်မျိုးတို့တွေဟာဥညွတ်ကြတယ်တင့်တော်တဲ့တရားဓမ္မကိုဟောပြီးဆွေတွေမျိုးတွေအသိဉာဏ်ကိုရစေပြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ် တရားဝယ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ဆွေမျိုးကမှဆွန်စားဖိတ်ပြီးတော့မသွားကြဘူးဒီတိုင်းပြန်သွားကြတယ်ကပိလဝမြို့အရောက်မှာဘယ်သူကမှတပည့်တော်တို့လက်ချင်းကဆုံးပို့ပါမယ်လို့လည်းမပြောဘူးအိမ်ကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပါလို့လည်းဘယ်သူမှမပြောဘူးခပီးတော်မင်းတရားကြီးကလည်းဖိတ်မသွားဘူးအချိန်တန်တော့အကုန်လုံးအိမ်ပြန်သွားကြတယ် ရဟန္တာငါးတွေကြီးပဲကြောင်းကြတယ်နောက်တစ်နတ်နဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုရမြတန်ဃာတော်တွေခြံရံပြီးတော့ကပိလဝမြို့ထဲမှာဆွမ်းကံဝင်လာတာအကြတော့အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းကံဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်စင်လိလိဆွမ်းကံတစ်ချိန်တော့ကပိလဝမြို့ထဲမှာမင်္ဂမင်းနာနဲ့ ဆင်ရင်မြင်းရင်နဲ့တင့်နောက်တင့်နဲ့အချာရံပိဋကတ်တွေနဲ့သွားလေရှိတဲ့တိဋ္ဌထမင်းသားဘဝတုန်းကသွားလာခဲ့တဲ့နေရာအခုအခါမှာတော့တပိတ်ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝကြီးဝတ်လို့နောက်ကရဟန်းတန်က2000ခြံရံပြီးတော့ဆွမ်းကဝင်လာတယ်ဆွမ်းခံတယ်ဆိုတာယဉ်ကျေးကျေးပြောတာဆွမ်းခံတာလို့ တကယ်တော့လေအိမ်စင်လှည့်ပြီးတော့အစာအစာတောင်းခံတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြောတယ်ဆုံးမတယ်အေးကိုချင်းတရားကောင်းနေကြဖို့ပိန်ဒောလောပတ္တပါဠိဝိစရတိပိန်ဒောလောဆိုတာအစာအာဟာရရှာဖို့အတွက်ပတ္တပါဠိ ခွက်ကလေးပိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာအဆဲခံရတာပဲတဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောလို့ရှိရင်ခွက်လက်ဆွဲ၍တောင်းစားရတာပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတာပဲဒါကြောင့်မို့တချို့နိုင်ငံသားတွေကဘုန်းကြီးတွေရဲ့တပိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ backing bowl လို့ပြန်တယ် backing bowl ဆိုတာတောင်းစားတဲ့ခွက်ကြီးပေါ့ ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ထမင်းတောင်းတဲ့ခွက်ကြီးအရင်ကြီးပြောတော့ဆွမ်းခံတဲ့တပိတ်ပေါ့ဆွမ်းခံတဲ့တပိတ်ဆိုရင်တော့သူကနဝင်ချိုးတယ်ပေါ့တောင်းစားတဲ့ခွက်ဆိုတော့တော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်ပေါ့ဘယ်ခင်ဘူးအေးရင်ကြီးကြီးတောင်းတဲ့ချက်ခါကြတော့ for collecting arms food arms food ဒါနအနေနဲ့လှူတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစုဆောင်းပြီးထည့်ဖို့နော် bow for arms food ဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ရင်ကြီးကြီးဘာသာပြန်တဲ့အခါကျအဲရှိတိုင်းခါချမ်းချမ်းပြန်လိုက်ရင်ဘက်ကင်းဘိုးဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစကလုံးကိုသုံးခဲ့တယ်။ယန္တိကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာ။ မင်းတို့သတိထားကြတဲ့ယဟန်တို့သတိထားကြပိန်တော်လောပတ္တပါဠိတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံရတယ်ဆိုတာတဲ့အဆဲခံရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အောက်တန်းအကျဆုံးအသက်မွေးမှုပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘိက္ခုဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပါတောင်းစားသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဖော်တယ်ဘိက္ခတိယာစတိတိဘိက္ခု တောင်းခံတယ်သို့သောတောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝနိဘကယာစကဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိသေးတယ်ယာစကဆိုတာတစားစားတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယာစကဝနိဘကဆိုတာသူကသူတို့ရဲ့ဒါနတွေကိုချီးမွမ်းလို့တထေမင်းကြီးဒီတဲ့ချမ်းသာပါစေထမင်းလေးတစ်နပ်ပေးပါပတ်စံလေးတစ်ချက်ပေးပါစသဖြင့်တောင်းတာမျိုးအဲ့ဒါဝနိဘက ရာစကဆိုတာရိုးရိုးတောင်းတာတရောင်းစကားလည်းနှမျိုးရှိတယ်နော်အဆိုနဲ့အငိုနဲ့တောင်းတဲ့လူရှိအဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေသွားတဲ့အခါကျတော့တခါတခါကျတော့အဲ့ဒီမက်ဒလင်လေးတီးပြီးတော့နေတဲ့ကောင်ဘာလို့ထားပါလိမ့်လို့အောင်းမိတာဘယ်မှတောင်းနေတာဟာမက်ဒလင်လေးတီးနေနာနာဖြတ်သွားတဲ့လူကပေးတယ်နိုင်ငံသားမှလည်းပဲတရောင်းစကားကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်တောင်းတယ် ဒီဂျာမနီတို့ဘာတို့မှလည်းပဲရှိတာပဲကြာဒါပေမဲ့သူတို့သရောင်းစားကသရောင်းစားမှမသိရခုနလိုမယ်ရလင်လေးတီးပြီးတော့ထိုင်းနေတာသူ့သူတိုင်းပေးကြပါကမ်းကြပါတော့မလုပ်ဘူးသူကနားလေတဲ့လူတွေကအဲ့နားလေးအော်သူတချင်းနဲ့တို့ဖြောပြတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေစားငွေနာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပေးသွားကြတယ်ပေါ့တခါကြောင်ဒီမှာတောင်းနေတဲ့လူ အဲ့ဒီ tourist တွေလာတဲ့နေရာ tourist center တစ်ခုမှာသူကအယုတ်ကြီးလိုပဲအယုတ်ကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူကအိမ်မှာနေတာအဲ့တဲ့အယုတ်ကြီးဝင်နေတော့ဘေးကနေကြည့်ရင်တော့တကယ်အယုတ်ကြီးလိုပဲထင်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါနဲ့သွားသွားပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြတယ်ခါတခါတခါသူကလှုပ်တယ်လူခေါင်းလည်းလားကင်တတ်တယ် အဲကြောက်တတ်တဲ့လူကတော့လန့်အောင်မှာတရရုပ်လို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီမှာအယုတ်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကငွေကြေးလေးတွေပေးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းသူလည်းတောင်းတဲ့နီးတနည်းပဲပေါ့အဲ့လိုလှုပ်တာတွေးကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယဟန်တွေကိုလည်းဘိက္ခုလို့ခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ် တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါတယ်တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေကြတော့အလွန်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့တန်တာရိဘယံအိခတိတိဘိက္ခုတန်တရာထဲမှာကြောက်စရာတန်တရာကိုဘေးရန်အနေနဲ့ရှုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နောက် ပြက်ချင်းသုံးမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အဝတ်ကိုဝေယုံတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲဘိဏပတ္တဒရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်တယ်။ယန်းနေဝတ်တဲ့အဝတ်ကဖြည့်ဆည်းခြင်းသုံးမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတယ်တဲ့။အခုဖြည့်ဆည်းခြင်းသုံးမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အဝတ်ကို ရောင်းစားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသင်္ကန်းတွေ။သင်္ကန်းဆိုင်တွေကိုအများကြီးပဲနော်။ အဲ့တော့သင်္ကန်းဆိုတာဖြည့်ဆည်းခြင်း၃မျိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတာတဲ့။ဘာနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတာတော့ဆိုနံပါတ်၁ကအပိုင်းအပိုင်းပြအောင်ကြိုက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးပြတ်သွားပြီ။အလိမ့်လိုက်ဆိုရင်ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့ပိတ်က။အခုကျတော့ဖြတ်တောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးပြတ်သွားပြီ။ဒါကဖြည့်ဆည်းခြင်းတစ်ခု။အယောင်ဆိုးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် လှပတဲ့အယောင်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်းရောင်ကလည်းပြက်သွားတယ်ချောချောင်းတွေကအများကြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအထီးတွေ့လဲချောချောမှုမှုမရှိဘူးချောချောင်းတွေအများကြီးနဲ့မို့အထီးတွေ့လဲပြက်တယ်တဲ့ဟောပျက်စီးခြင်း၃မျိုးတဲ့တံပိုးပျက်စီးခြင်းအယောင်ဤပျက်စီးခြင်းအထီးတွေ့ဤပျက်စီးခြင်းအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်း၃မျိုးရှိတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်လို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတဲ့ အဲ့တော့ဘိက္ခုရဲ့ definition တွေကဝိနည်းကျမ်းထဲမှာအများကြီးပဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်စင်သူတော်မြင့်ကိုအလေးမြတ်တန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီဝိယုံဟာသူတော်စင်တွေဝိယုံညကိလေသာတွေကိုဖြိုခွဲပစ်တဲ့ဖြိုခွဲပစ်နိုင်တဲ့ ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဒီဝိယုံမျိုးကိုဝဋ္ဌဖြစ်လို့ဘိက္ခုဆိုတဲ့နာမည်ကိုအတိပ္ပယ်တမယုံအဖြစ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်သူလို့ဒီလိုအတိပ္ပယ်လည်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဆုံးအတိပ္ပယ်ကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် တောင်းစားသူဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပဲ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အခါမှာကိုချင်းသီလနဲ့အကျင့်တရားနဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့မှခုနကထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမီအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အနေအထားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သင်္ကန်းနဲ့တပိတ်နဲ့ကပိလဝမြို့တဲ့ဆွမ်းကံဝင်လာတဲ့အခါမြို့သူမြို့သားတွေကထူးထူးခြားခြားဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြည်စိတ်မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအရင်တော့ကဒီလိုအိမ်တွေကပေးတာကြွေးတာစားတာမှမဟုတ်တာဟုတ်။ဘယင်သားခုတော့ဟိုအိမ်နာရဒီအိမ်နာရဟိုအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့အစာယူဒီအိမ်ကလာလိုက်တဲ့အစာယူဆိုတော့ ဒီလိုက်ပြီးတော့အစာအာဟာရတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုမြင်သွားတာပဲအခုကလာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပြီးတော့အော်ဒါယဟန္တာကဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတယ်လို့သာဒီလိုပြောကြတာဟိုမမြင်မှုတဲ့ရပ်သွားရင်တော့လိုက်တောင်းနေတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဒီလိုဆိုတာကိုအဲ့တော့ဖះ ဆွမ်းငံဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ဘောကရတော်ရရာမိဖုရားက သူ့ရဲ့နန်းဆောင်ကနေပြီးလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တော့မြင်ရမြင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ဃာတွေခြံခြံပြီးတော့ကြွလာတာအရင်တော့ကမင်းသားဘဝကသွားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုစက်တည်ရှိမှုကပို့လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လွန်စက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကို သားတော်ရာဟုတ်လားကိုပြပြီးတော့တပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ရှောက်တောင်းတာတော့သူလည်းမကြည့်ရဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခပီးတော်တုတ်တော်နဲ့မင်းကြီးရဲ့နံပါတ်ကိုကူးပြီးတော့အရေးတကြီးသွားပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်တယ်အရှင်သာမျိုးထဲမှာတပိတ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်တောင်းစားတဲ့ခွက်ကြီးနဲ့ရှောက်တောင်းနေတယ်လို့ ဒီလိုပဲပြောလိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကဟာကိုချိုးနေကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ပစိုးမှပြီးနန်းတော်ဘဝဆင်းလာဖះရှိတာသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးရတာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးရတာတော့သွားပြီးတော့ဖះကိုသွားပြောတာဘာလို့ဒီလိုလုံးရလဲကိုအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတာပဲအကုန်ကျွေးနိုင်တာပဲဒီကိုတော်တွေရောဘာဖြစ်လို့လိုက်တောင်းရလဲလို့ ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးတဲ့ဒါကတို့ရဲ့ကျင့်ထုံးပဲတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတို့ရဲ့အနွယ်ဟာဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာသုတ်တော်ရမင်းကြီးကနားမလည်ဘူးအရှင်ဘုရားအနွယ်ကတာဂီဝင်မင်းမျိုးနွယ်ပဲဘယ်တော့မှတောင်းစားဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးခုချိန်မှာ ငါဘုရားဟာတာကိဝင်တွေမဟုတ်တော့ဘူးကင်းကဝါလူသက်စုမကပွင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဘုရားအဆုစုတို့ရဲ့အနွယ်ဝင်ရိယသူတော်စင်တို့ရဲ့အနွယ်ဝင် ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလို့တအိမ်တစွန်းဆွံ့ရလို့ရလာတဲ့ဆွံ့ပေါ်မှာသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေအလွန်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကိုဥဒိဋ္ဌိနပမစ္ဆေယ ဓမ္မံသူစရိတံစရေဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဘုရင်ကြီးကိုတောတရဏမင်းတရားကြီး ခမည်းတော်ကြီးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်ကြီးကသဘောပေါက်သွားပြီးဓမ္မစက္ခုအမြင်ရသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပျောက်ကင်းသွားတယ်။ဩဒါသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့အကျင့်မှလားဆိုတော့ကွဲပြားခြားနားသွားတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအလုံးနန်းတော်ကိုပင့်သွားပြီနန်းတော်မှာဆွန့်ကြွေးတာပဲအဲ့ဆွန့်ကြွေးတဲ့အခါမှာတခါထပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဟောတဲ့အခါမှာခမည်းတော်မင်းကြီးဟာတဂရကံတည်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မိရွေးတော်ခောရမိတရားလာနာရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရင်းကနေပြီးတော့ သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဓမ္မံစရိသူစရိတံနနံဒုစရိတံစရိဓမ္မကိုကျင့်သုံးရမယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုမကျင့်ရဘူးအခုဟာအလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆွန့်ခံပြီးတော့စားတာဘသူစီကမှခိုးတာဝက်တာမဟုတ်ဘူးသူတရာလို့ပေးတာဆွန့်ခံတဲ့အကျင့်ရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ဟောတော့ ခပြီးတော်မင်းတရားကြီးကသင်္ကရာကံဖြစ်ပြီးတော့မိရွေတော်ဘောရမီကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတာနန်းတော်ပထမဆုံးကြွတယ်ကပိလဝမျိုးတော်ရောက်လို့နောက်ရမှာပဲဆွေတော်မျိုးတော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်သူတို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာအခုလိုကြိုးပမ်းခဲ့တာလို့သူတို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့နန်းတော်ပေါ်မှာ စွန့်မဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါအားလုံးဆွေတော်မျိုးတော်တွေလာပြီးတော့တွေးကြဖះကိုဥတိုက်ကြရှ िख ိုးကြသို့တော့မလာပဲနဲ့နေတာဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရတောတရာမိဖုရားမလာဘူးတဲ့သူ့ဆောင်မှာပဲသူနေစိတ်ကောင်းနေတာလို့တော့မအောင်မေ့နဲ့ပေါ့နော်မလာဘူးသူ့အတွေ့ရပါတော့ဆိုရင် သူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးတရားအောင်မေ့ရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီနန်းဆောင်ကိုကြွလာလိမ့်မယ်သူတွားတွားတွေ့เสียမလိုဘူးလို့ဆိုပြီးတော့နေတာသို့တော့ရတောတရာကဘုရားလောင်တောထွက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မင်းသမီးရဲ့အဝတ်တွေမောတော့ဘူးယောဂီအဝတ်ဝတ်သူ့ဗမာပြည်ကရိတ်တာသွားပြီးဆယ်စခန်းဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလူနေမှာပေါ့ နန္ဒဘောမှာသူ့ရဲ့ရံရွေတွေအလုံးကိုလည်းပဲတမန်ဝုတ်ကိုမိုးစေဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်မှာယောဂီအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်စေတယ်သူတော်စင်ဝတ်ကိုပဲဝတ်ခိုင်းတာလေမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့မှနန်းတော်ဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဆောင်ဘက်ကိုကြွလာပြီခမည်းတော်မင်းကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ကြွလာတယ်ရတောတရားရဲ့ခြေဆုတရားတွေ မြတ်စွာဘုရားကအတိမတ်ပြုသောအဖြစ်ကြွပေးတာပါရမီဖြည့်စင်ခါခါလာတော့ကသူ့ရဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်မှုတွေကအများကြီးပဲလေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခြေဆုတရားတွေကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရတော်တရားရဲ့နန်းပြတ်တဆောင်ကိုကြွတာတဲ့လူမှုရေးရှုတော့ကကြည့်ရင်လည်းအလွန်မှန်တယ်လို့ပြောမှာပဲเนาะကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောပဲ အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရတောဒရမီဘုရားကအာရပါယမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဥချပြီ6နှစ်လုံးလုံးခွဲခွာနေရတယ်ခုဆိုရင်9နှစ်ဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယကျင့်နေတော့က6နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လှက်လှယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာကတစ်နှစ်ဆိုတော့9နှစ်လုံးလုံးမတွေ့ရတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါယဖူးတွေးပြီးတော့စိတ်တိုင်းညသူကြောလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းသွားတယ်ဒါလဲလောကသားတို့ရဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုပဲပေါ့အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရသောရမီဘုရားစိတ်မကောင်းပဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တောကတွေဒါဖြစ်ပြီးတော့ ဗမာတွေစာတွေထဲပါတယ်ရင်ခွဲနာကြတယ်ခုခေတ်တော့ရင်ခွဲတာမဟုတ်အသေးကွဲတာဖြစ်နော်အသေးကွဲတာတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမတက်တဲ့ဓာတ်တွေစားလို့အသေးကွဲပါအသေးရောဓာတ်တွေဖြစ်ပြီးအသေးကွဲတာဟိုလိုကြောင့်ကွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကပိကရီများလို့အသေးကွဲကုန်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား ရသော်ရာရဲ့နံပြတ်သက်ဆောင်ကြွပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွတယ်ပေါ့အေးအဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းကပိလဝမြို့ရောက်ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာညီတော်နန္ဒမင်းသားနန္ဒမင်းသားဆိုတာသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မဟာပဇာပတိဂေါရမီတို့ကမွေးဖွားတဲ့သားပဲ ရသော်တိတ်ပြီးတော့မငယ်ဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲငယ်တယ်ညီမနှစ်ဦးကအိန္ဒိယကြီးနဲ့အကြောင်းပါကြမာယာဒေဝီကတိဋ္ဌထမင်းသားကိုမွေးဖွားပြီးသုံးလေးရက်လောက် နေတဲ့အခါကျတော့မဟာပဇာပတိကနန္ဒမင်းသားကိုမွေးဖွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဖေသူမေခွဲပေါ့ အမေကွဲဆိုပေမဲ့အမေညင်မအရင်ကမွေးထားတယ်အဲ့တော့နန္ဒမင်းသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာညီကိုအရင်လိုပဲပြောကြပါစို့အဓမ္မတူတယ်ရုပ်ဆင်းလည်းဓမ္မတူတယ်နောက်ပိုင်းနန္ဒမင်းသားသင်္ကန်းဝတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်တန်ဃာတွေကြားထဲမှာဖះနဲ့ရှင်နန္ဒတို့ကြားမှာ လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ် ညီကိုဆိုတော့တူတာပေါ့လေခလန်းလန်းကနေကြည်နေလို့ရှင် ရှင်နန္ဒကြွလာတာကိုဖះကြွလာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေရာထားနေရာကထပြီးတော့အလေးပေးကြတယ်အနည်းရောက်တဲ့အခါကျမှဖះမဟုတ်မှန်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရမောင်းကလည်းလက်လေးသိပ်ပဲနေတယ်ဖះအရမောင်းလောက်ရှိတယ်ဒီညီကိုနှစ်ပါးအာနန္ဒာကတော့တုံးဝဲ နန္ဒမင်းသားဆိုတာအရင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပိလဝမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာ၃ရက်မြောက်နေ့နန္ဒမင်းသားကိုမင်္ဂလာအထိတ်မှတ်တွေလုပ်ဖို့ဘာမင်္ဂလာတုံးလို့ဆိုတော့ထိတ်မြန်းမင်္ဂလာလည်းပါတယ်မဟာဗဇာတိဂေါရမိကနန္ဒမင်းသားရဲ့ သုံးတရီနန္ဒာလို့လည်းခေါ်တယ်နန္ဒာလို့လည်းခေါ်တယ်မောင်ကနန္ဒနှမကနန္ဒာအဘိရူပနန္ဒာလို့လည်းတချို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးတရီနန္ဒာလို့ခေါ်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဇနဗရကလျာဏီတို့ဇနဗရကလျာဏီဆိုတာကဒီတိုင်းမှာအချောဆုံးလို့ဟို မယ်ပွဲရတဲ့အမိပါအဲ့ဒါသနဗရကလျာဏီဆိုတာအချောဆုံးရွေးတဲ့အခါမှာရုပ်အချောဆုံးဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ထားလို့သနဗရကလျာဏီဒီတိုင်းဒေတာကြီးမှာ Miss Universe လို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ရုပ်ဆုံးလို့လားနော်သနဗရကလျာဏီရဲ့အတိပ္ပယ်က Miss Universe ပေါ့အဲ့ဒီအတိပ္ပယ်မျိုးအဲ့တော့နမတော်အရင်နဲ့ပဲ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြန်းဖို့စီစဉ်တာမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့၃ရက်မြောက်နေ့မှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်လုပ်တယ်ဒေါက်တာရဏမင်းကြီးရဲ့ထိနှန်းကိုလည်းဆက်ခံဖို့နတ်မြတ်အသင်းဆောင်ပြီးတော့နတ်မြတ်တက်ဖို့ဆိုရယ်ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့မင်္ဂလာပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန် မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုပွင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာဆွမ်းကပ်တယ်အဲ့လိုဆွမ်းကပ်တဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ဘောကပြန်သွားတဲ့အခါမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမဲ့နောက်ဆက်တွဲကျင်းပမဲ့အချိန်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနန်းတော်ကလည်းဆင်းရောသူ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းရဲ့လက်ထဲကိုသူ့တပိတ်ထည့်လိုက်တယ်။တပိတ်ထမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်။တပိတ်ကိုလက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းယူရတာပေါ့။ မြတ်စွာဘုရားရှေ့ကကြွားသူကသပိတ်ကလေးပွေပြီးနောက်ကလိုက်ပေါ့ညမှာပုံနေတယ်သပိတ်ကလေးထမ်းပြီးလိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုက်သွားတာနန်းတော်ကအဆင်းကိုယူလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်မယူနန်းတော်တွေဖြတ်တန်းပြီးအဆောင်တွေနန်းဆောင်တွေဖြတ်တန်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာယူမယ်လို့ထင်လဲမယူအဲ့ဒါလို့ယူမလားယူမလားနဲ့သွားလိုက်တာဘယ်ရောက်တာတော့ဆိုနေကြောတော်ကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတယ် ကြောင်းရောက်သည့်ထီအောင်ခေါ်သွားလိုက်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နမရောနန္ဒာရဲ့သုံးတရီနန္ဒာရဲ့နတ်ပြတ္တနာကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့နမရောရဲ့ရံရွေတော်တွေကလျှောက်တယ်ဟုတ်မဲ့နန္ဒမင်းသားကိုဘုရားခေါ်သွားပြီဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီမင်္ဂလာပွဲကျင့်ပကန်ဒီမှာဟိုကပြင်းနေတာနော် မျက်နှာတွေပဲပေါင်းတင်နေတာလားဘာလားတော့မသိဘူးစရုံးတွေဘာတွေထုံးနေတာမပြီးခင်ထဝက်လောက်ချိန်လေးမှာပရိမောက်ဖွင့်ပြီးတော့လှမ်းអော်လိုက်တာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့တော့အဲ့ဒါပါသေးတယ်နော်ဒါကတော့လောကီလူတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့တဘာဝကြပါတယ်မြန်မြန်ပြန်ခဲ့တော့လို့လှမ်းអော်လိုက်တာ ပါဠိလိုပြောတဲ့အခါတုဝတံခောယံဗုဒ္ဓအာဂိစေယတိတုဝတဆိုတာမြန်မြန်ကြီးပြန်လာခဲ့အယဗုဒ္ဓဆိုတာအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါလို့ဗမာလူပြောရင်တော့မြန်မြန်ပြန်ခဲ့နော်လှမ်းអော်လိုက်သေးတာအဲ့တော့ဖះရှိဆိုတော့အင်းအဲလည်းမလုံရဘူးအตาလေးပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ ਨੇ เจ้าရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ညီကိုရင်းဆိုကြောက်လဲကြောက်ရတယ်နဲ့တူပါတယ်လေးစားရတယ်ပေါ့လေဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောက်လဲရောက်ရောနန္ဒတင်ငန်းဝတ်မလာတာလို့ဆိုမိုးဘူးလို့မပြောရဲတာနဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ခေါင်းပေါ်ဆပင်းနေအရိတ်ခံလိုက်ရအဲ့တော့ရမ်းပြီးတော့ခေါင်းမငိမ့်မိစေတတိထားအဲ့ဒါနဲ့ တုံးတုံးခံလိုက်ရပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာတရက်မှမပြောဘူးဟိုကမင်္ဂလာပွဲကြီးကစောင့်နေစောင့်နေတော့သတင်းကြတယ်ဟိုမှာအနန္တသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီတဲ့သင်္ကန်းဝတ်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လို့အစီအစဉ်တွေကုန်ပြက်အဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကပိလဝုတ်ပြည်ရောက်တာဒါက၃ရက်မြောက်မှဖြစ်တာ ခုနှစ်ရက်မြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရတောရမိဘုရားကသားတော်ရာဟုလာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဲ့ဒါမင်းရဲ့ဖခင်ပဲသွားသူစီသွားပြီးအမွေလိုက်တောင်းကြီးဆိုပြီးတော့အမွေတောင်းလွတ်တာအဲအမွေတောင်းလွတ်တော့ဖယားနာကပ်ပြီးတော့ကလေးလေးခုနှစ်နှစ်ရွယ်ဒီရာဟုလာလေးဟာကလေးပေမဲ့စကားတတ်တယ်ခုခေတ်ကလေးတွေစကားတတ်တာတော့တယ်လီဗေးရှင်းရှေ့ချထားလို့ ਨੇ တူတယ်ကြား မျိုးစုံတက်နေတယ်ခုဟာလဲတယ်လီဗီရှင်းတွေကပြောရတဲ့အကုန်တက်တယ်အဲ့တော့ပေါက်ဆလေးတွေတယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာမချသင့်ဘူးချရင်လည်းကောင်းတဲ့ဇာလန်လေးချပေးမှာတို့တို့ဒိမ့်ဒိမ့်လှုပ်ထားတွေသွားချထားရင်တော့ဒီကလေးကအဲ့ဒါတွေအတုခိုးကုန်မှာစိုးရတယ်နော်ခုခေတ်ကလေးတွေစကားတက်လိုက်တာတက်လိုက်တာနဲ့ပြောကြတာတက်မှာပေါ့စကားမပြောတတ်ခင်ကတည်းကတယ်လီဗီရှင်းရှေ့ရောက်နေတော့နားထဲမှာအကုန်ကြား ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအကုန်ကြားမျက်စိကလည်းအကုန်မြင်နော်အကုန်မြင်မပြောရခင်ကအကုန်လုံးခေါင်းထဲရောက်တနေ့ကကြောင်းလာတဲ့ကလေးလေးတယောက်ဆိုလို့ရှင်နော်ခိန်းနဲ့ပါတာလားမသိပါဘူးတယ်လီဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဒုံမြန်ကြီးကိုသူ့ဖွားအေးခေါင်းဘက်ကိုလွတ်လိုက်တာဖွားအေးခေါင်းကိုခါတဲ့ဒုံမြန်ကတိုက်ပြီးတော့ဖြက်စီးသွားတဲ့ခိန်းကိုဆော့လိုက်သေးတာအဲ့ ဟာမလုံနဲ့အဲ့လိုမလုံကောင်းဘူးဖွားရည်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါဒုံးမြန်နဲ့လွတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုဒုံးမြန်နဲ့ပြစ်အော်တော်တော်အံ့ဩထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ဒါကိုပေါ့သေးသေးလို့မတွက်နဲ့ကစားစရာလို့အောင်းမိပြီးတော့ဖွားရည်ပုံကိုအဲ့ဒီထဲမှာရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဒုံးမြန်နဲ့လွတ်တာအကုန်လုံးခေါင်းကြေထွက်သွားတာ အဲ့ဒါပေါ်သေးသေးလို့မတွက်ကြနဲ့နော်တန်ခါကြရုပ်ရှင်တွေရှေ့မှာကလေးတွေချမထားတဲ့မှုတဒိမ့်ဒိမ့်နဲ့ပြစ်နေတဲ့ဟာတွေအတုခိုးတယ်သူတို့ကခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေအေးရာဟုလလေးကတော့လိမ္မာရေးချရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမတန်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကလေးလေးကလိမ့်လိမ္မာမာလေး မြတ်စွာဘုရားနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတေသမယနဆာယာအရှင်ယဟန်ရဲ့အရေးဟာချမ်းသာလိုက်တာတဲ့မြန်တာကလေးနဲ့မလိုက်အောင်ပြောတတ်တယ်ချမ်းသာလိုက်တာကုကိကလေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခေါဏဒုံးမြန်လှုပ်ပြီးပြစ်နေမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်သင်္ကန်းလေးဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားတာအမွေလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးကျောင်းလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားက ရှင်သာရိပုတ္တရာသာရိပုတ္တရာရာဟုလာအမွေတောင်းတယ်အဲ့တော့လောကီအမွေတွေဆိုတာစိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တယ်လောကုတ္တရာအမွေပဲကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းကိုခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ရာဟုလာလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားကိုရင်လေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာတုတ်တော်ရဏမင်းတရားကြီးကနာနာမင်းသားယဟန်ဝတ်သွားတော့ယဟန်ဝတ်တယ်လဲကြာရောစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကို ပူပန်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်ကိုသားဆိုတော့လေမပြောတတ်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမြေးတော့ရာဟုလာလေးပေါ်မှာမျောလင်းချက်ထားနေတဲ့အချိန်မှာရာဟုလာလေးလည်းသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယင်ကြီးကခြေမကင်မိလက်မကင်မိသူ့မှာမျိုးဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်เจ้าတော်ကိုလိုက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော် လိုချင်တဲ့ဆုတစ်ခုတောင်းရစေပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခါတော့မင်းတရားတဲ့ဖရာဆုပေးခြင်းဆုချခြင်းမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီဆုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်တောင်းမဲ့ဆုကပြစ်ကင်းပါတယ်ပေါ့ဘာတော့ပြောပါလို့ဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာမျှော်လင့်ပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့အချက်ဟာနော်အရေးတူအရေးပါ ရိုးတွင်ချင်းစီထိအောင်ဖောက်ပြီးတော့တီးပါတယ်တဲ့မိဘတွေကသာသမီကိုရိုးတွင်ချင်းစီထိအောင်မျောလင်းချက်တွေနဲ့ချစ်ခင်ကြပါတယ်အရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကိုတောထွက်သွားတော့ကတပည့်တော်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုမြဲမနှဲခံစားခဲ့ရတယ်နန္ဒမင်းသားသင်္ကန်းကိုသွားတော့ကလည်းပဲယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ရတယ်မြေတော်လေးရဟုတ်လားသင်္ကန်းကိုသွားတော့လည်းယူကျုံမရဖြစ်ရတယ် တပည့်တော်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲဒီသားတွေမြေးတွေပေါ်မှာအခုလိုတရားစင်တွေကြီးမားပြီးယူကျုံမရဖြစ်ရတာတခြားမိဘတွေကိုချင်းစာကြည့်ချမ်းမိဘတွေလည်းသားသမီးတွေဒီလိုခေါ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးမယ်ဆိုယူကျုံမရဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကစပြီးအရှင်ဘုရားမိဘတွေသဘောမတူတဲ့သားသမီးကိုသင်္ကန်းဝတ်မပေးပါနဲ့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းအဲ့ဒါနဲ့ မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုပြီးယဟန်တွေကိုမှားတယ်နဘိခွေ မာတာပိတုဟိအနန္တညတံပုဒ္ဒံပပ္ပစေတပါမိဘနှစ်ပါးကကြည်ကြည်နက်နက်ခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်တဲ့သာသမီကိုသင်္ကန်းဝမပေးရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥပဒေထွက်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ယဟန်ခံတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပြုတာဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆိုမေခွန်းလေးကိုမေးတယ် တိမ်ထဲမှာဒီမိကွန်းမေးရတယ်အဲ့ဒါသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်အရာပဲဒီဇလန်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာအေးကပိလုခရီးမှာခုနှစ်ရက်တွင်မယ်ညီတော်ကိုလည်းသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တယ်သားတော်လေးကိုလည်းသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါတွေမကဘူး ကပိလဝတ်မျိုးကတန်ကဝင်မင်းသားတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေအားလုံးတောတရဏမင်းကြီးနဲ့ကတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းထားကြပြီထူးခြားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဘဝရောက်တဲ့ဒီတို့ရဲ့သားတော်ကြီးဖះဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတော့အချမ်းရံပရိသတ်ကလည်းတို့လူမျိုးတွေနဲ့ပဲချမ်းရံတာကောင်းတယ် တာဂဝီမင်းသားယဟန်နေလည်းပဲခြံရံရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲတာဂဝီမင်းသားတွေတအိမ်တယောက်သင်္ကန်းဝတ်ဖို့ဆိုတော့တာဂဝီမင်းသား900ဟာမြတ်စွာဘုရားနောက်ကနေလိုက်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ကြအဲ့ဒါလို့တာဂဝီမင်းသားတွေလည်းပဲသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တွားကြအားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေ ထိုခေတ်ထိုခါကာလကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့တိုင်းတော်ပြည်တော်ဇာတိဒေသကိုပြန်ကြွတဲ့အခြေအနေဟာအခုလိုဆွေတော်မျိုးတော်တွေတစ်ဖက်ကလည်းဝမ်းသာကြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီသာသနာပေါင်းဝင်သွားမှကြတော့လေလာကြပြီဘူးပေါ့အေးလိုလားမှုရှိတယ်လို့မလိုလားမှုတွေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာ လောကီဘက်ကသာလဲအတ္တညာတာကိုသာသနာပေါင်းဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်သူကမှသဘောတူနိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးသို့တော့တန်တရာနဲ့ချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာဝတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်ဒီနီလန်းဟာအကောင်းဆုံးပဲမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်မှသာလေဝဆင်းရဲကလွတ်ကင်းမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာဒီနီလန်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြရပြီ။ ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းထောမနာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သာသနာဝန်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြရတယ်ဆိုတာမြတ်သောအကျင့်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ကြဖို့အတွက်သာလင်ဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းချက်ဒီအချက်အကောင်းဆုံးအဆင့်ကိုဖော်ထုတ် လမ်းညွှန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုပါကြည်နူးသောပီတိဖြင့်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖြေရန်กว่าဖြေ ချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေ န်းကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူ ဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရံတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏ မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာဂျာဝန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြဝမုံလူလျက်ကြည်နူဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြံပိတိတည်ဟုသောယလန်တို့သည် ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်း